मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल गौर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह कहा कि भारत का मतदाता बेहद समझदार हो गया है उनका यह भी कहना था कि टीवी पर जो विज्ञापन चला था पिछले चुनाव में उसमें यह कहा था माफ़ करो महाराज हमारा नेता तो इसके बाद वे चुप्पी साध गए कुल मिलाकर यह पूरा वीडियो बेहद वायरल हो रहा है जिसमें बाबूलाल गौर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हमें दूसरे का नाम नहीं लेना था अपनी बात रखनी थी हिंदुस्तान का वोटर बहुत समझदार आपको केवल लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है किसी की बुराई करने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे एक पिछले चुनाव में एक, एक टीवी पर विज्ञापन था जिसको आपने देखा हो जाओ महाराज हमारे नेता तो हैं